黄文志，我我忘记把镜头拿下来了。 <laughs> 你怎么可以昨天掰开，然后要把扳机丢给我们？你怎么可以这样？你怎么可以这样呢？啊，各位朋友们，今天是我们两天一夜第一餐，记得要多吃一点啦，好不好？下午我们要非常多的行程，非常的赶，一定要吃饱，好不好？ 听说我们是都去什么博物馆那些，是不是？对。听说里面都没有什么在卖吃的，是不是？对。